Maciel, inspirado pirado. Num salto, o salto protege o que deve ficar em cima de um altar. Em qualquer noite fria, senta ao meu lado e vem me amar. Sentado na rua esperando a cena de ver tu passar. A luz da lua ilumina a gente e o nosso andar.

vida é uma lenha que queima no fogo ardente Olhei pro céu e pensei Deus, abençoe a gente Senta dar sua malícia, mas eu sou prudente Acordes já não bastam pro que a gente sente Sou só um poeta colocando sentido Nas palavras que eu peguei mais cedo na minha mente Meu bem, meu bem Eu liguei pra falar que tá tudo bem Tá tudo bem, meu bem Meu pelo seu adeus Meu julgamento desse momento não é o mesmo que o seu Os olhos são narradores, tão presentes para o eu Mas é foda pros dois lados, várias caminhadas e aprendizados Odeio o ego e que ele fique no passado Faz mal então deixe de lado Peço que livrai me do mal Minha oração à vitória I feel better now Eu pensei tanto na gente que isso não seja tchau Novas águas banham nosso litoral e que os outros não abalem O nosso ponto central, meu bem Essa é minha lição pra você e pra mim Pra você e pra mim Pra você e pra mim